Duela gutxi joan dena astean e, aurkeztu genuen kanta, esku bat, izugarrizko kanta polita, bere koreografia eta guzti, eta orain ja dena prestatzen ari gara ekainaren amarreko mobilizaziorako. Hori izanen da egun agusia, egun itzela, eh, mobilizazio jai girokoa izanen da, eta gonbidatu nahi du jende guztia. Eh, bai norbanakoak, noski, familiak, eta agente, bai kulturalak, e, bai politikoak, e, bai mota guztiet, horietakoak, ba, gurekin e, egon daitezen e, jai egun horretan aldarrikatu nahi dugulako, e, euskera gurea dela, hemengoa dela, betidanik izan dela gurea eta hemengoa, eta izugarrizko etorkizuna duen hizkuntza dela. Beraz, sorionekuak gu guziok eta ekainaren amarrean, hemen iruñean, ba, elkartuko garelakoan, ongi eta sorioneko bizi.